Salut! În seara asta o să-ți uh, vorbesc despre a magazina. <clears throat> Uh, datorită tuturor evenimentelor tragice uh, și din zilele astea de la, de la colectiv, m-am gândit că sunt foarte multe evenimente în viață pe care le poți magazina, în magazinul tău sufletesc, mental, le poți înmagazina sub o... dându-le un sens bun, ă, făcându-le să existe ă, într-o direcție foarte, foarte bună și care să te ajute pe, pe viitor. Pentru că dacă în magazinul nostru sufletesc avem ă, și lucruri negative și le lăsăm așa, Uh, și nu, mai bine le dăm la gunoi decât să le lăsăm așa, mă gândesc eu. Și atunci uh, eu uh, voi înmagazina aceste evenimente tragice cu dându-le sensul următor. <sighs> Că trebuie în fiecare dimineață să mă trezesc și să spun mulțumesc că m-am trezit. Mi se pare un lucru extrem de important și poate până acum nu uh, dădeam atâta importanță acestui lucru.